engraçado pra cá, viu? грудь. Ой, блин, капот открылся. сделал. все. Какая разница? резинка. Ой, блин, капот открылся. сделаю. Да. По-моему, он не в черный, нет? Того, что с машиной.